Neville Goddard 1954 La pièce du ciel C'est mon dernier dimanche depuis un an, je ne veux laisser aucun doute dans votre esprit de ce que j'ai essayé de vous dire dans les 19 dernières conférences. Je vais donc poser une question à laquelle vous pouvez répondre silencieusement vous-même. Avez-vous vécu votre vie d'une telle manière que vous désirez la revivre Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, vous feriez mieux d'écouter très attentivement ce que je vais dire ce matin, si vous n'avez pas déjà commencé, car puis-je vous dire que la prochaine vie est cette vie. Quand l'œil sera ouvert, vous le verrez, cet homme, à moins qu'il ne se réveille et ne change les traces de cette vie, il les marche pour toujours. Donc, si vous n'avez pas vécu cette vie de telle manière que vous désirez vraiment la revivre, vous commencez maintenant à interférer avec ces pistes et à en poser de nouvelles. Permettez-moi de vous donner une petite vision simple, ce sont toutes de vraies visions de l'orateur. Allongé sur mon lit, soudain l'œil s'est ouvert, l'œil intérieur s'est ouvert, et j'ai vu un homme habillé avec désinvolture en vêtements de travail marcher sur les trottoirs d'une grande ville. Alors qu'il arrivait à un trou qui était ouvert pour recevoir du charbon, en fait le charbon venait d'être livré, il a laissé tomber quelque chose de sa main et se penchant au lieu de ramasser la chose tombée, il a ramassé d'énormes morceaux de charbon qui étaient éparpillés autour du trou, puis ma vision s'est détendue. Quand j'ai recentré la vision, c'était au début de cette scène de l'homme marchant sur le trottoir. Il est venu à la bouche d'égout, il est tombé, comme il l'avait fait dans l'état précédent, se penchant, il a ramassé le charbon comme il l'avait fait auparavant. Tout était dans les détails. Comme je l'ai vu pour la deuxième fois, j'ai dit, maintenant, cette scène n'a pas changé d'un iota. Mon attention s'est à nouveau détendue, quand je l'ai reconcentré, c'était au début de la scène. Maintenant, je pouvais prophétiser pour cet homme, je savais exactement ce qu'il ferait à chaque instant jusqu'à cette bouche d'égout, qu'il laisserait tomber son colis et ne le ramasserait pas, mais ramasserait le charbon. Je savais qu'il regarderait dans cette bouche d'égout et changerait d'avis soit parce que quelqu'un en dessous l'a vu ramasser et qu'il ne voulait pas les conséquences de son acte, soit parce qu'il avait changé d'avis, mais je savais en détail ce que cet homme ferait. Nous marchons sur des pistes et les pistes sont éternelles, et par la simple courbure du temps, votre prochaine vie est cette vie. Vous le rejouez simplement, donc si vous ne l'avez pas joué au point d'en être fier, vous commencez maintenant et vous commencez le changement aujourd'hui. Nous vous avons donné un système par lequel vous le changez. Pour ceux qui n'ont pas entendu pourquoi je dis que vous marchez sur des pistes, vous vous tenez pour toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle, et de cette énergie toutes les choses procèdent, mais elles procèdent selon un modèle. L'énergie se déplace selon un certain schéma et vous déterminez le modèle qu'elle prend, car vous posez en fait ces pistes en vous que l'énergie circule par l'utilisation de vos conversations intérieures. Cette énergie, je l'appelle maintenant l'esprit, suit les pistes tracées dans le propre discours intérieur d'un homme. Donc, si vos conversations intérieures ne sont pas ce qu'elles devraient être, je vous demande aujourd'hui de commencer à mener des conversations en vous-même à partir de prémices d'idéaux réalisés, l'homme que vous voulez être, la femme que vous voulez être, si vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à l'incarner, maintenant vous commencez à supposer que vous êtes cet homme, que vous êtes cette femme, et vous menez intérieurement des conversations avec vos amis, ceux qui vous respectent, ou ceux que vous voulez vous respecter, et continuer ces conversations à partir des prémices qu'il voit en vous l'homme et la femme que vous voulez que le monde voit, comme si vous étiez, et ces mots, ces mots intérieurs, qui sont vraiment le terreau de l'action future, établiront de nouvelles pistes et alors l'énergie qui coule toujours coulera sur ces pistes et les conditions et les circonstances de la vie changeront. Si vous ne posez pas de nouvelles pistes, je prophétiserai pour vous, vous vous retrouverez en train de le répéter, mais vous ne saurez pas que vous l'avez fait auparavant. Si seulement je pouvais vous emmener maintenant dans la vision intérieure avec moi et vous montrer cette pièce qui monte, tout s'élève en détail comme un rideau tridimensionnel qui monte, mais tout monte et pourtant il reste. Il est tellement automatique qu'il monte à chaque instant du temps que le monde entier monte, et comme il monte, le monde reste le même. C'est presque comme si rien ne s'était passé, et donc vous ne pouvez pas le voir, mais si l'œil intérieur s'ouvre, vous le voyez monter et comme il s'éteint ce qui commence est le double, le double parfait de la chose qui s'est élevée et elle s'élève d'une manière tridimensionnelle, de sorte que lorsqu'un homme passe sur ces pistes, il ignore totalement qu'il les a parcourues pour toujours. Je vous apporte donc un message pour vous rendre conscient, l'homme doit se réveiller du rêve où il n'est qu'un automate. Il se déplace comme une machine, puis il commence à se réveiller et quand il se réveille, il n'est pas du tout cet homme qu'il a apparemment joué dans le passé pour l'éternité. Il s'éveille en un nouvel être, un nouvel homme. Maintenant, l'homme nouveau est un homme de nouvelles conversations, comme vous l'a dit dans Éphésiens, remettez à plus tard les anciennes conversations, elles appartiennent au vieil homme qui est corrompu, et mise sur l'homme nouveau par une transformation de l'esprit, et l'homme nouveau est identifié avec des mots complètement nouveaux. Il ne dit que les choses gentilles, il est incapable de toute pensée désagréable dans le monde, il est même incapable d'écouter les méchants car, intérieurement, il ne parle que des choses aimables et aimantes du monde. Puis il se retrouve à réveiller un homme à l'intérieur qui dormait, il réveille le deuxième homme qui est appelé Christ Jésus dans la Bible, ce qui, je vous le dis maintenant, est votre propre imagination merveilleuse et aimante. Lorsque l'imagination s'éveille, elle est incapable de s'exercer de quelque manière que ce soit en dehors de la voie aimante. Donc, chaque fois que vous utilisez votre imagination avec amour, vous éveillez littéralement cet homme intérieur et vous servez de médiateur de Dieu à l'homme. Si je pense à quelqu'un d'une manière aimante, je suis en contact avec cet être et Dieu coule vers lui. Maintenant, parce que c'est mon dernier dimanche, je vais vous donner ce que j'ai donné à la classe vendredi dernier. Ne le voyez pas simplement comme une image métaphorique, voyez-le comme une image réelle. Imaginez-vous à la base même d'une cascade merveilleuse et que l'eau coule magnifiquement sur vous et imaginez qu'elle coule à travers vous et maintenant de vous et coule vers quelqu'un auquel vous pensez. Je fais cette déclaration parce que c'est une déclaration vraie, nous sommes maintenant en Éden mais nous sommes endormis comme vous l'a dit la seconde de la Genèse, l'homme s'est endormi profondément quand il a été placé pour l'habiller et le garder. Pour vous éveiller, Faites ceci imaginez-vous simplement le centre à travers lequel l'eau rayonne et tout le monde dans ce monde est enraciné en moi et fini en moi comme je suis enraciné en Dieu et fini en Dieu, donc je suis dans le jardin de Dieu, c'est l'Éden, mais dans le jardin de Dieu, chaque homme dans le monde a une parcelle, un petit jardin. Dans ce jardin, il y a des arbres qui poussent, vous pouvez les voir, si je regarde cet homme maintenant et regarde intérieurement sa parcelle dans mon jardin, je verrai les arbres, certains seront appelés santé, d'autres j'appelle richesse, l'arbre de la dignité, l'arbre de la noblesse, l'arbre de l'être. Désirés, ils peuvent être flétris, ils ne mourront jamais vraiment, mais ils peuvent être flétris, ils ont besoin d'eau. Imaginez simplement que vous arrosez cette plante et voyez dans votre esprit les feuilles apparaître sur ce qui était autrefois une plante stérile. Voyez le fruit apparaître et où qu'il soit dans le monde, alors que vous arrosez son jardin, qui est vraiment votre propre jardin, en l'arrosant, il incarnera les qualités mêmes que l'arbre commence maintenant à porter et à rayonner. Vous nommez l'arbre, quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est, et vous nommez celui-ci si vous savez qu'il est indésirable, il veut être désiré. Vous le nommez et laissez-le couler vers lui. Imaginez qu'il pousse sainement dans ce jardin et le voir sortir ses feuilles et le voir produire ses fruits où qu'il soit dans le monde, il commencera à être désiré par les gens de son monde. S'il est au chômage, c'est un arbre d'emploi et le voir rayonner ses feuilles et rayonner ses fruits, il sera recherché et il aura un emploi rémunéré. Je vous dis que ce n'est pas seulement une déclaration vaine, tout le monde ici peut le faire et tout le monde devrait le faire, et chaque fois que vous arrosez l'arbre dans le jardin de quelqu'un en même temps, vous arrosez votre propre jardin dans l'éternel de Dieu. Car, je suis la vigne et vous êtes les sarments, tout homme peut dire la même chose. Alors que vous vous levez ici, vous êtes 2600, vous êtes individuellement la vigne centrale du jardin de Dieu et tout le monde dans votre monde est une branche dans cette vigne. Donc, quand moi, en tant que vigne centrale, j'arrose une branche dans mon jardin, au même moment, je suis arrosé et mon jardin est arrosé dans votre merveilleux jardin. Je n'ai pas besoin d'arroser le mien, juste en prenant soin des nombreux jardins de l'Éden de Dieu, je prends soin de mon propre jardin qui est dans la vigne de tout le monde dans le monde. Vous l'essayez, et vous pouvez bénir tout le monde dans le monde et puis finalement l'œil s'ouvre, l'oreille s'ouvre, l'homme intérieur s'éveille et vous voyez le monde le plus glorieux qui est toujours là pour être vu, seulement nous dans notre sommeil l'avions fermé. Nous fermons tout le merveilleux monde doré en allant dormir et en devenant un automate, mais prenez-moi au sérieux car votre prochaine vie est cette vie. Vous faites de cette vie ce que vous voulez en faire parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez automatiquement et vous ne le saurez même pas, parce qu'en tant que personne endormie, vous ne savez pas que vous marchez sur la même voie, mais si seulement je pouvais vous prendre en moi et vous laisser voir avec l'œil de l'œil intérieur et regarder ces automates dans le monde, les personnes endormies, oui, l'œil est ouvert et ils semblent être réveillés, mais ils sont vraiment profondément endormis car ils répètent la même chose. Maintenant, Devenez conscient, en devenant conscient, vous entrez dans le cercle le plus glorieux de l'humanité éveillée. Je l'appelle le cercle conscient de l'humanité, ou comme mon ancien professeur l'appelait, les frères. Cela signifie simplement l'homme éveillé et quand il s'éveille, ils sont tous des êtres glorieux car ils sont tous l'image du divin. Alors essayez-le, essayez-le aujourd'hui avec l'art de la révision. À la fin de cette journée, passez en revue aujourd'hui. Si quelque chose de désagréable dans la journée, ne le permettez pas, vous le réécrivez. Prenez cette même scène et réécrivez-la, et après l'avoir réécrite, rejouez-la. Dans votre imagination, vous imaginez que l'action se déroule et vous rejouez tout dans le monde, comme vous le rejouez comme vous auriez dû le jouer la première fois que vous l'avez changé. Et le moment ne recule jamais comme les gens le pensent, le moment avance. Maintenant, cela peut sembler une déclaration insensée à vous dire, qu'hier est l'avenir d'aujourd'hui, il semble fou que vous pensiez que ce n'est pas, c'est passé, mais par la courbure du temps, vous le découvrirez mais vous ne le saurez pas, parce que vous serez endormi à moins que vous ne commenciez à vous réveiller, et vous tomberez sur ce qui est d'antan dans votre avenir, car le moment ne recule jamais, il avance toujours vers l'avenir pour nous confronter. Et donc, si vous ne le changez pas, vous vous retrouverez simplement à répéter encore et encore ce qui, heureusement, dans la miséricorde infinie de Dieu, ce sommeil enferme la mémoire, alors vous le faites et vous pensez que vous le faites pour la première fois. Mais je vous demande de vous éveiller dans le but de cette plateforme et d'éveiller tous ceux qui viennent ici afin que nous puissions tous entrer dans cette fraternité de l'humanité éveillée. Maintenant, on nous dit qu'il y a eu deux cadeaux donnés à l'homme à la naissance, cela ne signifie pas cette petite naissance quand j'ai quitté le ventre de ma mère, mais quand j'ai quitté le sein de mon Père qui est le grand ventre, le sein de la création quand, avant que le monde ne soit, il m'a créé et m'a rendu parfait et m'a mis dans ce monde dans un but. But éducatif, mais il m'a donné deux dons, il m'a donné son propre esprit et il m'a donné le don de la parole, la chose même qu'il a utilisée pour créer un monde. Il a donc fait naître le monde et m'a ensuite donné le don par lequel il a fait naître le monde, alors il m'a donné l'esprit et la parole. Si j'utilise le don à bon escient, et si je le fais correctement, je serai conduit à la réalisation, à l'accomplissement de tous mes désirs, aucun n'est au-delà de ma capacité à réaliser. Si je l'utilise continuellement avec sagesse quand je quitte le corps, comme le monde appelle un homme mort, quand je laisse cela dans une autre dimension par l'utilisation judicieuse des deux mêmes dons, je serai amené en compagnie du bienheureux, si je me réveille. Si je ne l'utilise pas à bon escient, je continue mon cercle de sommeil. Si je l'utilise à bon escient, je briserai le cercle de la récurrence et je m'élèverai au-delà dans l'éternité. Si je ne le fais pas, je continue sur la ligne courbe du temps et je le répète encore et encore jusqu'à ce qu'un jour je me réveille, car je suis destiné à être conforme à l'image de son Fils. Je n'ai donc aucun doute que tout le monde va se réveiller, mais pourquoi ne pas commencer le processus d'éveil maintenant et vous commencez par pratiquer l'art de la révision. Vous l'essayez, ne le traitez pas sans rien faire. Je vous demande et je vous supplie de lire et de relire encore et encore le chapitre, les cisailles de la révision, et de le prendre jour après jour, et de ne jamais laisser le soleil descendre sur votre colère, aucune vexation ou aucun problème du jour. Résolvez-le avant de dormir et portez cette image résolue dans le sommeil et vous trouverez l'homme intérieur qui s'éveille mais vous l'essayez avec vos amis et que vous êtes la grande cascade. La Bible parle de l'eau, le mystique sait que cela ne signifie pas eau, cela signifie vérité, et donc quand je vois quelqu'un dans mon esprit et que je le vois libre, je lui donne la seule vérité qui le libérera. Donc, si j'arrose sa plante, imaginez que l'eau va vraiment à elle et que je vois les feuilles commencer à apparaître et que l'homme devient libre, il devient en bonne santé, il devient en sécurité, il devient aimé, alors ces arbres poussent magnifiquement dans mon jardin, et donc pendant que je fais cela, non seulement il bénéficiera de mon arrosage de sa plante, mais j'en bénéficierai. Je vais commencer à me réveiller. Je demande donc à tout le monde ici de vraiment l'essayer. Maintenant, je sais aujourd'hui que le titre était « The Coin of Heaven », mais comme c'était le dernier jour, j'ai pensé que je donnerais simplement une sorte de résumé rapide de ce que j'ai essayé de vous dire, car le but derrière les 19 conférences était de vous stimuler à interférer avec votre piste temporelle afin que vous puissiez faire quelque chose à ce sujet car le passage du temps ne peut pas le changer. Si vous attendez, pensant qu'il va y avoir un changement au-delà de la tombe, je vous dis que vous attendrez en vain. Il n'y a pas de pouvoir transformateur au-delà de la tombe. Tout pouvoir de transformation est dans l'homme maintenant pour interférer avec sa piste temporelle et vous interférer avec elle en changeant simplement un moment au cours d'une journée, sans l'accepter comme finale, peu importe à quel point la journée est factuelle. Vous savez que vous avez eu cette expérience, ne laissez pas la journée s'abattre dessus et dire « Eh bien, je l'ai eu ». Revenez à ce moment dans le temps. Réécrivez-le, rejouez-le dans la version révisée et faites-le encore et encore dans votre imagination jusqu'à ce que cela prenne les tons de la réalité. En prenant les tons de la réalité, vous avez changé votre avenir. Prenez un autre incident et changez-le et continuez à changer tous les petits épisodes, toutes les petites expériences et faites-les se conformer à une expérience plus idéaliste et revivez-la. Si quelqu'un est ici pour la première fois, vous pourriez penser, eh bien, c'est vous tromper, mais vous essayez. Essayez-le et voyez si l'homme intérieur ne s'éveillera pas et quand il se réveillera, vous verrez un monde qui est automatique. Vous verrez un monde qui est une machine et tout le vaste monde jouer leur rôle qu'ils ont joué depuis toujours, et continueront à jouer sur la courbure du temps pour toujours jusqu'à ce qu'il en sorte et ressuscite d'entre les morts. Comme on vous le dit, réveillez-vous, vous qui dormez et ressuscitez d'entre les morts. L'état appelé sommeil maintenant, est comparé à la mort où le Fils est mort, de sorte qu'on nous dit au deuxième fils, le prodigue, que lorsqu'il est revenu de ce cycle et qu'il a été rencontré, le Père a dit, celui qui était perdu est retrouvé, et celui qui était mort est à nouveau vivant. Donc, cet état de perte est comparé à la mort et le seul but maintenant est de se lever, non pas pour amasser une fortune, bien que vous y ayez droit, pas pour devenir célèbre, bien que vous y ayez droit, mais simplement pour vous réveiller de l'état de sommeil et je ne connais pas d'autre moyen d'éveiller un homme à moi que je puisse lui montrer à quel point il est mécanique et si vous prenez et pratiquez sérieusement l'art de la révision, l'œil s'ouvrira et vous aurez les expériences dont l'orateur a parlé. Vous aussi, allongé sur votre lit, vous trouverez l'œil regardant dans une ville qui peut être à 2000 miles de distance et là vous verrez plus clairement que je ne vous vois maintenant et vous regarderez les traces d'un homme, puis le désintérêt et tout d'un coup vous décidez une fois de plus d'être intéressé et vous n'avez pas une image de mémoire de l'homme. Vous revoyez tout. Vous voyez l'homme marcher sur le même trottoir, il fait tout ce qu'il a fait un instant auparavant. Puis reprenez-le, cette piste est posée pour toujours et il la marchera pour toujours jusqu'à ce qu'il se réveille. Je demande donc à tout le monde ici de me prendre au sérieux. Si cela vous semble un peu trop mystique, je ne m'excuse pas, c'est la seule chose que je peux te donner, car quand je commence à me réveiller, je dois te donner la nourriture dont mon père me nourrit. Il me nourrit de nouvelles idées, il change mes valeurs, il change toutes mes significations dans le monde. Je n'ai pas la même signification que l'année dernière, je n'ai pas les mêmes valeurs que l'année dernière, car les motifs que j'avais l'année dernière auraient pu aller dans un sens différent, mais tout d'un coup, les choses changent et vous ne pouvez pas placer la valeur là où vous la placiez auparavant. Vous ne pouvez pas le placer sur la richesse, vous ne pouvez pas le placer sur les noms, vous ne pouvez pas le placer sur la reconnaissance. Toutes vos valeurs changent et alors vous commencez à voir intérieurement un nouveau monde merveilleux. Alors je vous dis que ce jardin dont je parle est un vrai jardin, c'est ce que vous appelez le monde. Ne croyez pas un seul instant que vous êtes en exil, ce merveilleux monde objectif visible qui est le nôtre n'est pas un lieu d'exil, c'est le vêtement vivant de mon Père c'est vraiment son vêtement vivant, mais il a besoin d'interprètes. Les hommes individuels viennent quand ils commencent à s'éveiller et ils interpréteront pour vous cette étrange harmonie discordante, car pour vous si je vous dis, tout dans votre monde est lié par affinité à votre propre activité mentale, vous ne pouvez pas le voir et donc vous ne pouvez pas tout à fait voir cette discorde comme liée à vous si vous ne pensiez pas de cette façon que vous connaissez. Vous n'en étiez pas conscient. Si vous étiez conscient de l'activité en vous, vous verriez tout ce qui concerne vous-même, votre propre être. Ce que vous ne voyez pas maintenant, vous saurez toujours que c'est toujours lié, alors les interprètes viennent parce que l'interprète quand il commence à se réveiller, il sait que ce monde merveilleux a une voix pour lui qui parle de choses derrière le voile, derrière le voile de votre propre esprit, car derrière votre visage en ce moment il y a une activité. Une activité de votre propre imagination, et cette activité, pourriez-vous la voir, vous la verriez projetée comme les conditions et les circonstances de votre vie. Pas une seule chose n'est hors d'ordre, changez l'activité et vous changez le monde dans lequel vous vivez, et vous changez cette activité par le changement de votre discours intérieur, car la parole reflète votre esprit et votre esprit reflète Dieu. Si vous ne changez pas le discours, vous n'avez pas changé l'activité, et si vous ne changez pas l'activité, vous ne pouvez pas changer les conditions de vie, car elles ne font que témoigner de cette action intérieure de votre esprit. Donc, vous voulez changer, j'espère que vous le ferez, mais si vous pouvez maintenant réfléchir sur votre vie, que ce soit 10 ans, ou 60 ans, et que vous ne pouvez pas dire en vous-même, je voudrais revivre cela si j'avais la liberté de choix, alors vous feriez mieux de commencer tout de suite à le changer, parce que je vous fais une prophétie, je vous fais une promesse, votre prochaine vie est cette vie. Donc, si vous ne pouvez pas maintenant dans la réflexion dire, je désire le vivre à nouveau, alors commencez aujourd'hui à poser de nouvelles pistes parce que si vous ne le faites pas, vous allez le vivre à nouveau, et le vivre à nouveau, vous ne saurez même pas que vous le vivez à nouveau. C'est tellement automatique, c'est tellement facile lorsque vous marchez sur les pistes, car vous vous tenez en présence d'énergie et vous ne pouvez pas arrêter de marcher, vous les avez posées et vous les marcherez, et la courbure du temps vous ramènera en arrière et en arrière et en arrière pour toujours et pour toujours jusqu'à ce que vous le brisiez et que vous commenciez à vous éveiller et quand vous vous réveillez, vous entrez dans un cercle d'humanité éveillée. Et je vais vous dire que vous les connaissez plus intimement que quiconque que vous connaissez maintenant dans l'état de sommeil. Il n'y a pas une personne sur Terre que vous connaissez aussi intimement que ceux qui se sont réveillés quand vous vous réveillez. Lorsque vous allez en leur présence et que vous vous mêlez à eux, vous devenez un. Vous ne perdez pas votre identité, en fait, vous tendez toujours plus vers une individualisation de plus en plus grande. Vous ne devenez jamais absorbé et ne perdez jamais votre identité, mais en vous éveillant, vous vous éveillez à l'être que vous avez toujours été, mais vous l'aviez oublié et vous vous êtes endormi profondément. Il y a une beauté dans l'homme intérieur que l'extérieur n'a jamais touché, jamais marqué, et donc quand vous vous éveillez ils seront là pour vous rencontrer parce qu'ils attendent avec impatience la rupture du cercle de récurrence. Alors vous l'essayez. Nous vous avons dit beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses qui semblaient trop mystiques, mais je vous avais prévenu, quand je l'ai pris il y a quatre dimanches, cette année, je vous donnerai le bout d'une ficelle d'or et je vous ai demandé de la rouler en boule, et si vous le faisiez, elle vous conduirait à la porte du ciel construite dans le mur de Jérusalem. Eh bien, j'ai senti que je vous avais donné cette ficelle, mais je ne peux pas la rouler en boule pour vous. Je vous promets que j'arroserai votre jardin mais cela ne vous réveillera pas, cela ne vous éveillera qu'à des choses plus belles d'une certaine manière, mais cela ne brisera pas vraiment le cercle pour vous, alors je vous offre maintenant aujourd'hui encore la fin de la corde d'or mais je vous appelle à l'enrouler et à la rouler en boule par l'application quotidienne du principe de révision, en observant quotidiennement vos actions intérieures et voyez si elles correspondent aux actions que vous désirez effectuer dans le monde extérieur. Surveillez attentivement vos conversations, sont-ils issus de prémices d'idées accomplies Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière et faites-les correspondre réellement à l'idéal que vous voulez incarner dans ce monde. Commencez, c'est-à-dire enroulez-le en boule et cela vous mènera à la porte du ciel construite dans le mur de Jérusalem je n'ai aucun doute dans mon esprit car je sépare. Expérience que c'est ainsi que j'ai ouvert ce mur, je l'ai ouvert par application. Donc, je vous ai averti chaque fois que j'ai pris la plateforme que les connaissances que vous avez maintenant ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées. Un peu de connaissance si elle est réalisée en action est plus rentable que beaucoup de connaissances que vous négligez de réaliser en action. Si vous aviez toutes les connaissances du monde et que vous ne les mettiez pas en pratique, vous ne vous réveilleriez pas. Maintenant, ici ce matin, tout le monde l'a entendu, vous le prenez aujourd'hui et commencez cette journée en révisant, et regardez le cercle commencer à se briser, regardez l'œil commencer à s'ouvrir, et je vous dis qu'il n'y a pas de cadeau sur terre, il n'y a pas une possession dans le monde que vous voudriez plus que l'ouverture de l'œil quand l'œil s'ouvre. C'est pourquoi je dis que vos valeurs changent, le sens de la vie change, car vous ne vendriez pas l'œil qui s'ouvre à toute la richesse du monde, vous ne l'échangeriez contre aucune reconnaissance dans le monde qui est maintenant conféré aux soi-disant grands. Vous voyez les soi-disant grands tous également profondément endormis jouant leur rôle en marchant des lignes courbes, puis vous le prenez et vous vous déplacez dans un monde merveilleux d'humanité éveillée et là vous voyez ces êtres glorifiés, mais vraiment glorifiés, qui vous ont précédé dans le cercle conscient de l'humanité. Et maintenant, mon temps est écoulé.